Hola y bienvenidos a un nuevo video de búsqueda de palabras. Comenzamos. Uh-huh. Uh-huh. Mungu akubariki sana. Uh-huh. ¿Cómo la de ese perro? Sí. Sí. ¿Es un perro allá afuera? Sí. bien. A ver si cuando te echara después, porque dice la señora, dice que te es no se quitó bien, dice un poco. Desde el baño abierto. Ajá. Ya casi me pongo 我也抱不上去，我也不明白嘛。 es que hasta ya, mañana que día es el, el 20 se acaba el colegio. 这个我手机。 está difícil. Ya lo son, ¿dónde está? Entonces acá para que no tenga yo tanto, Ajá. riskant, Herr Lorse. Опять. Спис. Стас не стакан. es todo y nos vemos en un siguiente video de búsqueda